job. Pirosat a paradicsom nem sárga, írt agyott a feleségem a sára. A görény összel is felzik az Na, gyerünk be a elég volt már. Milyen elég volt, de van még idő, ma szól a Na, énekelj már tényleg. Addig megy a videó, amíg akar. De nem olyan hogy Miért nem megy? Szégyelem van alatt.